A la Torre Estrella de Perú Granollers podem oferir rentadores, secadores i la línia per mascotes perquè podeu venir, fer la vostra donada, aprofitar, tenim a fora una màquina de vending si podeu vendre alguna coseta. Aquí podeu venir a practicar català i per qualsevol dubte ens trobeu al telèfon. Gràcies!